tabletas proporcionaron ao grupo de balaídos outra forma de traballar na aula ter que buscar información diferente. Organizar moi ben o traballo previo. Que existe outro uso dos dispositivos móviles que non sexa só xogar. Que todos foron capaces. Que dos alumnos tamén se pode aprender. Que os nenos les gusta traballar en equipo. Que sempre podemos mellorar. Que atenden a diversidade dos alumnos. Que favorecen o desenvolvemento de todas as competencias.